Oi a todos, estamos aqui no, no cenário com um grandíssimo quadro belíssimo de Cícero Terra, que vai ser o fundo do nosso debate no terraço, programa que vamos começar a fazer daqui a pouquinho. A gente já está ultimando os preparativos, os microfones, a câmera, e temos a Marcela de Brito, que vai participar como convidado, e eu, que vou ser o apresentador, que sou João Ramírez, moradores de Gravatá, Pernambuco. E por que você acha, Marcelo, que, que vai ser tão importante assim o, o ter uma mídia assim alternativa, fazer um debate de outro jeito? O principal é o fato de ser alternativo, né? Por si mesmo já é mostrando alternativa, uma alternativa de algo que já existe, né? Se as condições que nós vemos hoje já não está é, adequadas, então a alternativa seria adequada. Né? Então, por isso que a alternativa por si mesmo já seria é, interessante. Eu acho que é popularizar. Popularizar, tornar comum, é, mostrar que esse tipo de debate as pessoas fazem na mesa de um bar, as pessoas fazem com suas famílias, as pessoas fazem com sua namorada, as pessoas fazem até com a televisão, com a internet, né? quando reclama, quando fala dela, mas não popularizou a, a coisa ainda, quer dizer, unificou, tivesse um mecanismo que pudesse todos se interligar realmente e vermos que é, há muita identidade no que pensamos, principalmente pelo fato de do que nós pensamos ser de uma realidade que todos nós passamos e ninguém está livre é, dessa realidade. Então, pelo fato de todos nós estarmos em um mesmo barco, em uma mesma condição, isso naturalmente ou necessariamente tem como, como efeito o fato de também termos uma identidade no pensamento, uma identidade como brasileiro, uma identidade como nordestino que sofre e passa por aquela determinada dificuldade. Então, popularizar isso aí, mostrar que esse debate aqui é o debate que as pessoas fazem nos seus círculos, nos seus meios, né, com as pessoas. É, vou, vou resumir do que se trata. Vão ser quatro debates no começo. A gente já tem os roteiros dos dois primeiros, uns convidados de diferente ideologia. É, um vai falar sobre a democracia, sobre quem nos governa, é o título do primeiro programa. O segundo programa vai falar sobre impostos, com visões confrontadas, né? pessoas que é, reclamam de muito imposto e, e outras pessoas que acham que, que, a balança fiscal tem que mudar. Enfim, é, um, vários temas com expertos na matéria. O terceiro e quarto programa vamos fazer de saúde e de educação, que são duas coisas que dá para debater muito, né? porque você está na área da educação, né? E sabe que tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas. É, o, o, inclusive, o fato de estarmos, se, se, tentarmos uma mídia alternativa, isso já é uma, uma parte da educação, isso já é um, uma pedagogia mesmo, agora é uma pedagogia midiática. Né? Isso aí, inclusive, outro debate que a gente estava até pensando foi sobre as questões de cotas, né? E as questões também de do Bolsa Família, né? As implicações, porque... São temas que dão muita briga, né? A, a sociedade brasileira tem opiniões muito enfrentadas, né? Uma a outra e, e seria bom confrontá-las em um lugar de, de, um jeito educado, né? Dizer, o oh, que você tem a favor, o que você tem contra. Esse é o objetivo, na verdade, eh, na educação. Até também mostrar uma praticidade também desses desses programas. Então, é, debater em um âmbito só técnico, né? Que seria trazer é, professores da, da faculdade e eles debater no, no âmbito ali técnico, ele é muito, muito interessante porque dá um, um conhecimento mais aprimorado. Mas também, e o conhecimento daquele que vive a experiência do Bolsa Família, e daquele que vive a experiência da cota. Então, qual a opinião dele que passa por isso? A opinião nossa é diferente porque tem, temos uma visão exterior do fato e daquele que vive isso aí na pele. Então é interessante esse afrontamento, não um afrontamento sadio, vamos colocar assim, porque é, é a, opinião partia, partiria de primeiramente de quem vive a experiência, depois do teórico, e a gente confronta. Será que a teoria dessas cotas, a teoria dessa Bolsa Família, ela está condizendo com a realidade, ou pelo menos a realidade local, ou a realidade daqueles que nós estamos tendo é, contato? Não, não vamos direcionar, claro, né? você poderia direcionar para um grupo que é a favor, outro grupo que é, que é contra, mas vamos ver no município, vão ver localmente o que as pessoas dizem sobre esses temas? Bom, é assim, vamos fazer um debate plural, eh, com todas as ideias, não vamos colocar uma ideia acima da outra, eu não vou fazer parte, eu só vou apresentar e dar os tempos para as pessoas eh, envolvidas. E são pessoas com ideias contrárias, mas vamos mostrar também ao mundo que pode se discutir de política também. Tem aquele dito brasileiro né, que não se, não se fala nem de política nem de futebol no bar. Vamos mostrar nem que... Religião, né? Nem de religião. Vamos mostrar que pessoas que pensam diferente podem tomar uma aguinha, compartilhar uns minutos e dar uma visão diferente, porque o mais importante não é se um ou outro está certo, o mais importante é poder expor cada um suas ideias com liberdade. Então esse é o objetivo que pretendemos no debate no terraço. Daqui a pouco vem o primeiro programa e se tudo acompanha, a gente vai vai fazer entrevista no futuro com Marcelo. Marcelo vai ser um convidado provavelmente esteja em todos os programas, porque faz parte também da produção e da, e, e, da, e de, da construção desse projeto. Espero que vocês gostem muito. Um abraço para todos e a gente se vê por aqui.